zijn allemaal rescue mannen, dus ze hebben allemaal een verhaal. Een reden waarom ze bij ons zijn en een reden waarom wij soms iets extra's met ze moeten doen. Ga kan thuis naar uh, Sydney. Ah, Willem. Willem, Willem, Willem, even die kant op, jongen. Oh, jij hebt je goede schoenen alweer aan. Ach, joh.